5 mm, c'est différent. Je m'assure place en haut de la butte, ça fait pas de moi l'itinérant. Fais t'asseoir, il faut que je bûche. Pour mes couleurs, j'me me bats marqué comme du bétail. J'pars, la faut le patch mon gars, mais comme lui, j'ai la médaille. Je juste tirer dans le tas, allez où tu veux. Qu'est-ce que tu veux, je te même mon gars, tu fais pas qu'est-ce tu veux. Qu'est-ce que tu veux, je voudrais juste pas avoir. Tu t'abandonnes même, pas d'une scène triste, y'a de la haine de main. T'aimes foutre la pétoche, tu fais pas par plaisir. Une C'est mon arc quand t'es pauvre, récolter ce qui est pas free, c'est mon chat, c'est mon tour de récolter ce qui est mon free. Dans la côte sur voisin, je regarde pas de mes affaires. Moi j'suis pauvre, pas de moyenne, me péter des gros salaires. Ça pas l'air, comprend, ça se dit pas direct. Y'a des choses que j'ai dit, que je dis pas direct. Ça pète pas tout le temps, mais j'peux te dire ça direct. Avant de pas le mixtape, faut que je fasse du direct. Je fais pas tout le temps, je veux pas la palette. Je dis en travaillant que ta gagne, il paraît. J'ai gagné, pis c'est vrai, ça va pas un plus à poche, a vécu, ça les teuf, ça reste un film d'amateur, je de plus, je souple. 4.5 mm de boss, 4.5 mm boss, je reste le 5 mètres, pis dans le fond, j'me comprends. Quand t'as mis le mic, je mal composant. Les mots magiques viennent pas de même, ça prend le déchiffreur, pis ma langue de serpent, mais ce qu'il y a de scripteur. Je reste le 5 mètres, pis dans le fond, j'me comprends. Quand t'as mis le mic, je mal composant. Les mots magiques viennent pas de même, ça prend le déchiffreur, pis ma langue ça l'amène la contamination. À chaque sujet il y avait une conspiration. C'est magique opération, pour ça j'étais tout après. voler les opérer du sujet, H que ça signe une plaie. Dans la colle, la friction, seulement que ça me fait. Ça me fait le même effet que quand fois est prêt. Prends pas près, je vais. Oublie pas ta marque t'inquiète à moi, allemand, je sais tu comprends. Quand t'as les l'influence que j'envoie, l'évidence en Un truc du talent, les que je dois, je vois, je je me comprends Quand t'amènes même je mets mal composant Les mots magiques viennent pas de même Ça prend des chiffres Ma langue de serpent Le skin de scripteur Je reste sceptique même pis dans le fond je me comprends Quand t'amènes même je mets mal composant Les mots magiques viennent pas de même Ça prend des chiffres Puis ma langue de serpent Mais le skin de scripteur Encore une fois de plus Tu diras c'est pas assez Parce qu'il peut peux avoir des têtes La fois que je Mon flow c'est une bike qui devrait la fois ça me fait remarquer. Des réactions incroyables du genre à Affirmation couche-toi avec un double plan B. Pour de vrai, ça fait quoi? Fait que je reste bouche bée. Je donne à la fois la politique, faut que je me noie. Rien ne veut pas Trop souvent me voler la bouée. Je vais survivre, ok? Même si je fucké, tu comprends que j'en ai eu assez troublé parce que tu dois affecter, multiplier des comptes à régler. On dit solité, faut de l'habilité, puis de la tête. Incroyable ce que je convoite Pacific as my